saluton kai bonvenon al nia nova medito do hodio mi volas legi kun vi mallongan leteron de Zamenhof el iaro 1889 numero 1 respondo al la amicoi kiu estis publicigita en la esperantisto do mi estas ie pagio 58 al signoro Ivo en to. Vi plendas che en via urbo gis nun neniu ancora ion sias pri la lingua esperanto. Notula iaron 1889 do nur du iaroi passis post la ec apero de esperanto. Nu, kiu estas culpa? Se l'amicoi en to anstata ion fari cae vastigi nian aferon attendos che oni laboro energie, che oni faru la aferon pliconata in ilia urbo, tiam ni afero ne progressos en via urbo. Vi demandas min cial ni afero estas ancora omol multe conata in via urbo. Ne forgesu, che ni afero mi estas nur unu, e la laboristoi, cae se mi devus mem, cae sola fari la tutan aferon, devas esti farata de multae locoi, tiam, ni afero estus perdita. Nu, se stra interesse, la umi citiu letero, legi citiu un leteron, char shaina salmi che in molta i casoi ancora o tiu i plendoi actualas, oni attendas che io alio faru ion, un io loco pro autoritato o un prestigio della, al parolato. Sed ebbe la plei bona afero estas. Comenzi, labori, per si mem. Ciu por Esperanto, ciu por alia afero, compreneble. estas du aliroi alla vivo. Fari kai attendi. Kai chi amoni attendas la tempo fluas tra rapide. Kai poste oni rimarcas che ne mio casi kai che iam passis iaroi. Multipli opportuna esta sequi la consilon de Zamenhof. Cae do fari? Ne attendi. Attendi cion? Cion? Tio, esas tutte mal opportune. Do, ien la medito de hodiau. Do, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.